Ho posato la mano sull'acqua e la sorgente cantava l'amore Ho ascoltato la voce della terra bagnata di pioggia e parlava d'amore L'ho posata ancora sul cuore Batteva le sue parole ma ascoltando l'amore stesso era di libertà che parlava l'amore Sono l'acqua, la terra, la danza, il vento, il sole dell'estate, il freddo dell'inverno Ma Bad Carlo, nel, sono nord, sono sud, sono ovest e sono loro Il rame, la terra, la gente sono l'aria di bonaccia che diventa vento Sono il verde, le fiori, sono tanti colori Sono la bandiera dei medi e dei sumeri sceso del Fabbrocavo La voce della donna che sostiene il Rojava dei ricci sre e fin Chiamano rivolta per il Kurdistan Ararat sono Sere, Dersim, Munzur, Botane, Bedinam, Nemrud, Schif, Digileo, Eufrate Sono i fiumi e le montagne del Kurdistan Parola Maidoma, aurora proibita, radice estirpata con l'odio, la caccia, la rabbia Rivolta la voce della donna, il canto della marcia, il canto della marcia Passano i giorni a sera suona Se l'è perduta guerra L'amore chiama l'amore, amore a voce che sa Sono l'acqua, la terra, la danza, il vento Il sole dell'estate, il freddo dell'inverno Ma bad canzo a me Sono nord, sono sud, sono ovest e sono loro il rame la terra, la gente Sono l'aria di bonaccia che diventa vento Sono il verde dei fiori schifo, digile un fratto Sono i fiumi, le montagne del Kurdistan Parola mai Roma, aurora proibita, radice stirpata con l'odio La caccia, la rabbia, rivolta, la voce della donna Il canto della marcia, canto della marcia, canto della marcia Canto della marcia, canto della marcia Canto canto Canto canto della della della della marcia, marcia marcia, marcia Ciye merani, şere giranim Kan yajini, vari hebuni Lihev canto della marcia Kurdistanım doka cihanim Ciye mirani şer giranim Kanya jini vari hebuni Lehevya ve meroje dertinim Kurdistanim sulla quella la sorgente cantava l'amore Ho ascoltato la voce della terra bagnata di pioggia e parlava d'amore L'ho posata ancora sul cuore Batteva le sue parole ma ascoltando l'amore stesso Era di libertà che parlava d'amore Qua terra la danza, il vento, il sole dell'estate, il freddo dell'inverno Ma va, sono pane, sono no, sono su